Pedagogia educa esta creche azul De leste a oeste, de norte a sul Com Brahma, Shiva e Vishnu Cósmica pedagogia hindu Educa esta creche azul De leste a oeste, de norte a sul Com Brahma, Shiva e Vishnu verdade é uma creche cheia de adultas, crianças. E Deus talvez seja diretora, totalmente opressora. O mundo na verdade é uma creche cheia de adultas, crianças. E Deus talvez seja faxineira, limpando toda a sujeira. Essas crianças querem crianças, crianças que sabem fazer crianças. Crianças, crianças, crianças, o seu Krishna não se cansa. Essas crianças querem crianças, crianças que sabem fazer crianças. Crianças, crianças, crianças, o seu Krishna não se cansa. Hoje em educa esta creche azul De leste a oeste, de norte ao sul mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças E Deus talvez seja diretora Totalmente opressora O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças E Deus talvez seja faxineira Limpando toda a sujeira Essas crianças querem crianças, crianças que sabem fazer crianças. Crianças, crianças, crianças, o seu Krishna não se cansa. Essas crianças querem crianças, crianças que sabem fazer crianças. Crianças, crianças, crianças, o seu Krishna não se cansa. Torá tem Shiva Vishnu Tá na cozinheira E toda criança tem Krishna Brahma Pra criar brincadeira Na direita tem Shiva Vishnu Tá na cozinheira E toda criança tem Krishna Brahma Pra criar brincadeira Cósmica, pedagogia em tudo oeste, de norte a sul Com Brahma, Shiva e Vishnu Caspe, capeta, Koji Hindu Educa esta creche azul De leste a oeste, de norte a sul Com Brahma, Shiva